سمر التليلي ناشطة في آه، حراك آه، مانيش مسامح آه، حراك مانيش مسامح هو حراك مجتمعي مواطني مستقل donc c'est un groupe de jeunes groupe نتاع شابات وشباب اللي حاولوا قاعدين يحاولوا يخدموا على سحب مشروع قانون تبييض الفساد اللي هما قدموه على اساس مصالحه اقتصاديه donc بدات الخدمه من من شهرين تقريبا خدمه نتاع تحليل ودراسه القانون هذايا آه، باش نشوفوا شنو les effets نتاعو ومن 28 اوت آه، انتقلنا للاحتجاج الميداني والا على الاقل التحرك الميداني donc بدات آه، بوقفه احتجاجيه في ساحه محمد علي وقفه نتاع 27 شاب وشابه ومن بعد شويه انتشرت انتشر الحركه هذايا في برشا ولايات وبرشا جهات وصلوا وصلوا لحد الان اكثر من 15 ولايه وجهه و bien sûr المشاركه ماشيه وتكبر نبدا بشعاراتنا ايمان كتعمل زيد طلع ال dispositif هذاك ال dispositif اللي عندك بالوقفه هذيك هي الوقفه سهله ياسر راهو هات لنا هات لنا خلي لي دو فلاير باش يقعدوا زوز منهم القدام معاهم ال banderole الرئيسيه في الوسط معاهم ال pancarte هذه ال pancarte هذه واحده على اليمين واحده على اليسار وثلاثه من التالي التجارب السابقة مع الأحزاب خلت آه، برشا عباد برشا مواطنين يكونوا حذرين جدا لذا ديما كي تلقى آه، الاسباس المساحة متشاركه ما بين منظمات ولا حركات واحزاب كيما des initiatives كيما هكا مبادرات تلقاهم ياسر حاضرين ويصيروا نقاشات نمشيو بحذاهم نبعدوا عليهم آه، ندخلوا مع بعضنا في نفس المسيره شنو نعملوا بالضبط واحد من الاهداف اللي خلينا نعملوا نفس المراول شعارنا ونحن ونوحدوا المريول انه الصوره تكون ظاهره راه هذايا تحرك هذايا حراك مانيش donc مش نمشيو في نفس ال espace tout en مع الحفاظ على ال spécificité نتاع التحرك الفتره هذه حسينا الحراك رجع بالڨدا. وعباد رجعت معناتها تحكي لك تقول لك شعارات ثار 17 ديسمبر شغل حريه كرامه وطنيه عداله اجتماعيه واحنا تو justement نحكيو على le principe على مفهوم العداله دونك euh, حاجه مزيانه برشا تلقى الالتفاف آه، هذا وبالنسبه لي انا على الاقل نجمت نرجع نتنفس شويه معناتها رجعت نوعا ما مريت مكا فتره الاحباط اللي اللي فاتت ورجعت نتنفس كل الحراك قاعد يمشي مظاهره ناجحه كما قلت لك حسن الحظ أنا نجمنا on gère les choses في الاخر لكن علاش علاش في ما نركزوا على سحب المشروع كها ونقعدوا حتى في المسيرات ونقعدوا في التركيز على شعارات لا ما تفكش الشعارات لا ابعد على هذا لا إيجابي هذا normalement كل واحد يعرف مساحته كل واحد يعرف شعاراته وكل واحد الشعارات اللي تمثله المسار الثوري مازال متواصل والمحطات مازالت طويله مكاسب الثوره راهو ولو انه فما محاوله آه، حقيقيه للانقلاب عليها لكن مازالت موجوده مازلنا نعيشوا فيها كي نخرجوا للشارع كي نتكلموا كي نراو اللي العباد مازلت تهتم بمسائل كيما من نوع هذا من نوع القوانين من نوع الاقتصاد من نوع المحاسبه هذا كل راهو آه، يعطي يعطي روح جديده ونفس اطول باش نواصلوا معناتها ما يلزمش آه، ما يلزمش حتى حد اذا كان تم يعني ما تمش سحب آه، القانون ولو اني في رايي باش يتم سحبه آه، ما يلزمش هذا يخلينا نتراجعوا لتاني